युवराज सफलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबाट बोल्ने कुरा सिक्न नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई सल्लाह दिएका छन् काङ्ग्रेस सांसद बडुले युवराज सफललाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा माग गरेपछि सफलले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् आफूले रवि लामिछानेको दोहोरो नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर उनको सांसद र मन्त्री पद उडाइदिँदा समेत रवि लामिछानेले आफ्ना आफ्ना विरुद्ध नबोलेको तर दिलेन्द्र प्रसाद बडुको नागरिकताका विषयमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिने बित्तिकै सांसद बडुले आफ्ना विरुद्ध बोलेको उनको भनाइ छ युवराज सफलले गत सोमबार सांसद बडुसहितका बाह्रजना विभिन्न नेता तथा अभियन्ताको नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा यसअघि दिएको उजुरीको छानबिन प्रगति विवरण माग गरेका थिए भने सो तथ्यहीन उजुरीले आफ्नो प्रतिष्ठामा चोट पुर्याएको भन्दै काङ्ग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बुधबारको संसद बैठकमा सफलमाथि हदैसम्मको कार्यवाहीको माग गरेका थिए सांसद बडुको सो मागबारे हामीले युवराज सफललाई केही जिज्ञासा राखेका छौँ प्रस्तुत छ सफलसँग गरिएको यो कुराकानी स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद तपाईँले विभिन्न नेताहरूका विरुद्धमा जो गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिनुभयो त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले तपाईँमाथि हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्ने कुरा संसदमा उठाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ अब मलाई पनि त्यो एक एक खालको अचम्म लाग्यो हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय विलेन्द्र प्रसाद बडुले जुन खालको एउटा चाहिँ मन्तव्य दिनुभयो भने आफ्नो राख्नुभएको रहेछ अब एउटा नेपालीमा भनाइ छ चोरको खुट्टा काट्छु भन्दा चोरले सुत्त खुट्टा निकाल्छ उहाँसँग चाहिँ त्यो अब त्यो दोहोरो नागरिकता छ कि भन्ने हामीले जुन आशंका गरेका थियौँ उहाँको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि उहाँको हतालले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा छ कि भन्ने कुरा पुष्टि हुन नजिक पुगेको छ अब हिजो रवि लामिछानेका विरुद्धमा पनि हामीले उजुरी गृह मन्त्रालयमा दिएका थियौँ र यो सम्बन्धी छ छैन के हो कसो गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय हो गृह मन्त्रालय अन्तिम निष्कर्ष नदिएसम्म उहाँले आफूलाई छैन भनेर भन्न पाउनुहुन्न छैन भन्ने प्रमाण के हो त पुष्टि गर्नको निम्ति उहाँलाई म चौबिस घन्टाको चेतावनी दिन चाहन्छु हिजो रवि लामिछानेका विरुद्धमा हामीले उजुरी गर्दाखेरि रवि लामिछानेका समर्थक शुभचिन्तकले धम्की दिए पनि रवि लामिछानेले एक शब्द उहाँले आफूले प्रत्यक्ष बोल्नु भएको थिएन भनेपछि रवि लामिछानेबाट पनि उहाँलाई के पाठ शिक्षामा आग्रह गर्दछु यो अनुसन्धानको विषय हो गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ सम्बन्धित देशबाट देखाउने कुराहरू हुन्छन् अनुसन्धान गर्ने कुरा हुन्छ यहाँ शङ्का लाग्यो भने पुलिसले पनि त अनुसन्धान गर्छ पछि जेल हालेर पनि के निर्दोष भनेर छोडिदिया हुन्छ भने बडुको कति स्वाभिमान रहेछ र उहाँले चाहिँ स्वाभिमानको कुरा गरे हौ युद्धराज सफललाई जिउँदै महादेवको घोषणा गर्दा श्रद्धाञ्जली दिँदाखेरि चाहिँ वीरेन्द्र बडु किन लुक्नु भएको थियो कुन दुलोमा पस्नु भएको थियो उहाँले तोरो त छैन भनेर पुष्टि गर्न म चेतावनी चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँ तपाईँ भनिराख्नु भएको छ दिलेन्द्र प्रसाद बडोलाई केही पनि फरक पर्दैन उजुरी गरेकै आधारमा कसैलाई कारवाही गर्ने छैन कारवाही गरेर देखाउन म चौबिस घन्टाको चेतावनी दिन चाहन्छु तिमीलाई म चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँ दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफूसँग दोहोरो नागरिकता छैन भन्ने कुरा पुष्टि गरेर देखाउन चुनौती दिन्छु भनेर भनिराख्नु भएको छ उहाँले त छैन यो नभएको कुरा चाहिँ यो युवराज सफलले जो आरोप लगाउनु भएको छ यसरी जथाभावी आरोप लगाउनेलाई चाहिँ हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ आफू चाहिँ एकैछिन है एकैछिन एकैछिन पटक पटक मन्त्री हुने पहिला राख्ने व्यक्तिलाई कारवाही गर्नुपर्छ अब उहाँले चाहिँ चोरले चाहिँ खुट्टा काट्छ भन्दा फुट्टा निकाले आफ्नो अरू एघारजना त बोलेन नि त उहाँ किन पहिला बोल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सक्न दिनुहोस् सुरुमा अनि तपाईँ आफू चाहिँ नि उहाँसँग दोहोरो नागरिकता छ भनेर के आधारमा पुष्टि गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई कारवाही नगर्ने भन्नुहोस् त होइन हामीले त उहाँकै गृह जिल्लातिरबाट हाम्रो इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोको चाहिँ तपाईँको इन्डियामा जसले अनुसन्धान गर्नुभएको थियो त्यो अथवा चाहिँ त्यो उहाँको जिल्लामा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दा र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हामीले चाहिँ आएका डाटाहरूलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग दोहोरो नायिका भएको हुन सक्ने आशङ्का गरेर चाहिँ हामीले यो हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ गृह मन्त्रालयले गर्छ या चाहिँ हामीले चाहिँ अपराधी हुन् यिनीहरू भनेर घोषणा गरेर चाहिँ बदनाम गरेको छैन हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर गृह मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले छैन भने चुनौती दिन म चाहन्छु त्यो प्रमाण पेस गर्न आग्रह गर्छु तरेको बेलामा हामी सबैको एकैचोटि चाहिँ प्रमाण हामी पेस गर्न सक्छौँ यसमा हामीलाई चाहिँ कुनै पनि आपत्ति छैन उहाँले आफूसँग दोहोरो नागरिकता छैन भन्ने कुराको पुष्टि त उहाँले मसँग छैन भन्नु नै त्यो पुष्टि होइन छैन भनेर हुन्छ भने त्यस्तो हुँदैन नि त चोरले म चोर हो भनेर भन्दैन क्या जति गरे पनि चोरले म चोर होइन नै भन्छ अनुसन्धान गर्दाखेरि चोर पुष्टि भयो जस्तै हो यो विषयमा हामीले अदालतमा मुद्दा जाने बखत टेस्ट गर्ने विषयमा हामी चाहिँ त्यो बेला त्यो लेभलसम्म जानुपर्ने अवस्था आयो भने हामी टेस्ट गर्नेछौँ होइन भने अहिले त गृह मन्त्रालयले छानबिन अगाडि बढाएको छ उहाँलाई चाहिँ पोलिग्राफ गरेर हुन्छ कि उहाँलाई के गरेर हुन्छ उहाँले त ल्याउनु पर्यो नि त छ भने ल्याउनु पऱ्यो छैन भने छैन भनेर पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त मुखले छैन भनेको भएर चाहिँ तपाईँ जस्तो तपाईँसँग केही त्यस्ता प्रमाणहरू केही छन् र तपाईँ उजुरी दिँदै हिँडिरहनु भएको छ या हुन सक्ने एउटा आशंका कोही कसैले उसै नि हुनसक्छ है भनेर कसैले भनिदिएको भावना चाहिँ तपाईँ गरिराख्नु भएको छ प्रमाण छ कि उहाँहरूले राख्नु भएको छ नि त कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत डकुमेन्ट त हामीसँग हुँदैन तपाईँको डकुमेन्ट मसँग हुँदैन उहाँहरूले त्यस्ता डकुमेन्टहरू राख्नु भएको छ त्यो डकुमेन्ट त उहाँले चाहिँ इमान्दारिताका साथ पैँतिस दिनभित्रमा चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ बुझाएर आत्मसमर्पण गर्न चाहिँ म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब भोलि हामीले छ्याप छ्यापी पारेर खोजेर चाहिँ हामीले पेस गरेर दुःख गर्न दिन इमान्दारी इमान्दारीका साथ आफ्नो डबल नागरिकता आफ्नो double passport green card PR कुन कुन देशका के के छन् सारा डकुमेन्टहरू चाहिँ राज्य सामुले आत्मसमर्पण गर्नलाई बालवाला सांसदहरू पनि भएको छ पूर्व मन्त्रीहरू पनि भएको छ उहाँहरूलाई म पैँतिस दिने चाहिँ तपाईँको अल्टिमेटम दिन चाहन्छु त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति सजिलो होला होइन भने चाहिँ रवि लामिछानेको जस्तो हालत बनाइदिनु पर्ला युवराज सफलले बिना प्रमाण बिना तथ्य थियो भन्दैन हामीले प्रमाण पेस गर्ने पनि ठाउँ होला नि त त्यो ठाउँमा पेस गर्छ बडुले भन्ने छ तिनलाई हामीले टेस्ट किन गराउने को हो हामी सर्वोच्च अदालतमा या नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त निकायमा चाहिँ माग भयो भने त्यो परिस्थिति आयो भने टेस्ट गर्नु चाहिँ होइन भने अब उहाँले टेस्ट गर्नु पनि त होइन भनेर प्रमाण गर्नु जस्तो तपाईँले अहिले जुन उजुरी दिनुभयो नाम कितेर बाह्रजना व्यक्तिको होइन बाह्रजना विभिन्न नेता सामाजिक अभियन्ता सहित बाह्रजनाको नाम दिनुभयो त्यसमा जो दिलेन्द्र प्रसाद बडु जसले संसदमा नै तपाईँका विरुद्धमा हदैसम्मको तपाईँलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ यसरी हेर्न सकिन्न युवराज सर जस्तो तपाईँले नि आज जसका विरुद्धमा उजुरी दिनुभएको छ त्यो पुष्ट्याइ हुन सकेन भने त उहाँहरूको जो चरित्र हत्या भयो उहाँहरूको जो मानहानि भयो यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भन्नुहोस् त जसको मानै छैन देश लुटिया छ देशका धमिराहरू देश बर्बाद पारेको छ दुनियाँ उद्योग कलकारना देखिया छ राष्ट्रियताको माथि लिपुलेकतिर चाहिँ हुँदाखेरि पनि चाहिँ उहाँले राष्ट्रियता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो त्यस्ता व्यक्तिको मान सम्मान इज्जतै छैन उहाँको इज्जतको कुरै भएन एउटा कुरा अर्को कुरा हामीले त उहाँको यस्तो यस्तो भएको शङ्का लागेको छ अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर मान्यता प्राप्त निकायमा पत्रचार गरेको विषय हो नि त हामीले चाहिँ उहाँको डबल नागरिकता रहेछ पासपोर्ट रहेछ यहाँ भेट्यो त्यहाँ भेट्यो कारवाही गर भनेको अवस्था होइन अनुसन्धान गर्ने विषयमा गर्न पाइन्छ उहाँको मान मर्दन केही पनि भएको छैन र त्यसरी नेपालमा त्यति गुनासो उजुरी गरेको भरमा चाहिँ तपाईँको कारवाही गर्न सक्ने नेपालको संविधान सङ्घीय ऐन कानुन कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन उहाँलाई सलेकमा आएर सत्तामा आउनका लागि जनताले मन्त्री हुँदा पनि काम गर्नु भएन केही गर्दा पनि काम गर्नु भएन अब युवराज छपलले उजुरी हालो युवराज छपलको खेरो समाएर अलिकति चर्चामा आइन्छ कि भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको त्यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु जहाँ कि युवराज सफल छ भन्ने कुरो उहाँले एउटा संसदमा प्रवेश गराइदिनु भयो त्यसको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु उहाँ जतिको मान्छेलाई चर्चामा आउनका लागि तपाईँको नाम लिनुपर्छ होला र पटक पटक मन्त्री के खोजेको भन्नु त्यो एउटा व्यक्तिले उजुरी हालो भन्दैमा म पनि त नेपाली नागरिक हो मैले मेरा बारेमा उजुरी त त्यसरी आपत्ति जनाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन जानबुझ नै उहाँले मलाई चर्चामा ल्याउनको लागि अझ चर्चित बनाइदिनको लागि र आफू पनि त्यही फेरो समाएर चर्चित हुनको लागि चाहिँ यो गरेको हो कि जस्तो लाग्छ तथापि उहाँले मात्रै त्यो प्रतिक्रिया दिनु अरू बाटोले प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि गृह मन्त्रालय यो सम्बन्धित हेर्ने गृह मन्त्रालयले ल्याउने प्रतिवेदन अन्तिम हुनेछ त्यसपछि बल्ल हामी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढ्छ उहाँले प्रतिक्रिया दिनु तर तपाईँले जो उजुरी दिएका अन्य एघारजना नेता अभियन्ताहरूले प्रतिक्रिया नदिनुलाई चाहिँ कुन रूपमा हेर्नु भएको छ त यहाँले त्यही आश्चर्य लागेको छ मलाई होइन तपाईँको चाहिँ अब एघारजनाले केही पनि भन्नु भएन त्यसपछि बाँकी एकजनाले चाहिँ नामै किटेर हदैसम्मको कारवाही गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि हदैसम्मको कारवाही हुन्छ कि एउटा नागरिक एउटा नेपाली नागरिक हैसियतमा जुन खालको उयोहरू चाहिँ दर्ता गरिएको छ गृह मन्त्रालयमा दर्ता हुन्छ त गृह मन्त्रालयमा के जेल हाल्थ्यो होला त नि होइन भोलि हो कि होइन त पुष्टि होला नि त त्यसले गर्दाखेरि अरू बाँकी बोल्नु भएको छैन यो विषयमा मलाई केही पनि टिप्पणी गर्नु छैन र त्यसरी हरेकसम्मको कारवाही भन्ने कुरा त यो नेपालको संविधान ऐन कानुनले चाहिँ उयो गरेको छैन त्योभन्दा हजार लाख करोड गुणा बढी चाहिँ आज मलाई दिउँदै मारिएको छ खै त वीरेन्द्र बडुले बोले खै त त्यस्तालाई पनि त कारवाही हुन्छ होला नि त त्यसले गर्दाखेरि त्यसको खासै तात्विक अर्थ छैन यसरी जस्तो पर्याप्त प्रमाणहरू केही नभइकन कोही कसैका विरुद्धमा उजुरी दिँदै हिँड्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिको जो प्रतिष्ठामा चोट पुग्छ नि त्यसका विषयमा तपाईँ कतिको गम्भीर रूपले सोच्नुहुन्छ या कोही कसैले यस्तो छ यस्तो छ नि फलानुको भन्ने बित्तिकै उजुरी दिँदै हिँड्नुहुन्छ तपाईँ होइन मैले भने त कसको इज्जत मान सम्मान छ र पनि एउटा ख्याल गर्ने कुरा हो अर्को कुरा उजुरी दिनैमा चाहिँ तपाईँको मान्छे बदनाम हुन्छ चरित्र हत्या गरेर भने त्यो चाहिँ वाइएफ त्यो उम्किने बाटो हो क्या त्यो चाहिँ जनतालाई म त्यो होइन है भनेर चाहिँ भने हो उहाँले तर होइन भन्ने कुरो उहाँले पुष्टि गरेर देखाउन म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु ठिक छ यदि युवराज सफलले साँच्चै माग हानि गरेको रहेछ गाली बैजती नै गरेको रहेछ चरित्र हत्या गरेको रहेछ संविधानले पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त एउटा व्यक्ति कुर्लेर हुँदैन नि त रवि लामिछानेका विरुद्धमा आउँदै पर्दा चाहिँ वाह वाह भनेर उफ्री पाफ्री गर्ने अनि आफ्ना विरुद्धमा पर्दाखेरि चाहिँ अनि खानापुचार लाएर त्यो भाग्ने अनि रोइकडाइ गरेर हुन्छ र त्यसै गरेर उम्किन पाइँदैन किनभने कानुनलाई सम्मान सबैले गर्नुपर्छ होइन र त भने त सकिएको छ नि दियो भने त गृह मन्त्रालयले सकिएको छ नि यहाँ मुद्दा हाल्छु तँलाई चाहिँ भन्नुपर्छ र यस्ता धाक धम्कीले चाहिँ सत्तासीन पार्टी छु सत्तामा छु भनेर उहाँले उल्लङ्घन देखाउनु भयो मुलुकको उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पल्टाइयो त्यस्तै परे पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई पल्टाइन्छ भने के अरे चाहिँ उहाँ जस्तो दिलेन्द्र प्रसाद बरु जस्तो व्यक्तिले एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले हुन्छ सफलजी तपाईँले राम्रो गर्नुभएछ मसँग त्यस्तो छैन तैपनि अदालतले या पुलिसले गरोस् भनेर धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो चाहिँ हरेकसम्मको कारवाही भने चाहिँ उहाँको चाहिँ कतिसम्म मसिङ्गल हल्लिएको रहेछ वा कतिसम्म आतङ्कित हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आएर अब पहिल्यै नम्बर उहीँबाट के पुष्टि गराएर कारवाही गराउनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ तपाईँले ज जसको विरुद्धमा उजुरी दिनुभएको छ नि उहाँहरूका सन्दर्भमा जो दोहोरो नागरिकता भएको कुरा तपाईँसँग केही प्रमाण छ र दिनु भएको छ कि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ आशङ्काका भरमा मात्रै दिइरहनु भएको छ तपाईँले अधिकांशको हामीसँग प्रमाण छ हाम्रो अब इन्टरनेसनल इन्टेलिजेन्स ब्युरोका नेसनल इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यो सूचकहरू हुनुहुन्छ होइन सूचकहरूले चाहिँ त्यहाँ स्टडी गरेर सबै कुरा बुझेर ल्याएको आधारमा हामीले चाहिँ परीक्षणको लागि चाहिँ को कतिको फेला पर्छ पर्छ यता त्यो सयौँ हजारौँजनाको छ भन्ने सूचना आएको छ मैले तपाईँका कार्यक्रममा पनि भन्ने गरेको थिएँ हामी केही कुरा अनुसन्धान गर्दैछौँ हामी आखिरीमा आइसकेपछि हामी आफै घोषणा गर्दैनौँ तथापि राज्यको निकायलाई चाहिँ छानबिन गर्न भन्छौँ हामी कानुन हातमा लिँदैनौँ यस्ता लाखौँ हजारौँ सङ्गठन त्यस्तो प्रमाण छ भने त नि सर प्रमाण छ भने त सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न सार्वजनिक किन नगर्नु भएको सार्वजनिक गर्न मिल्छ तर चाहिँ कतिपय कुरा के हुन्छ भने हामी राज्यको कुनै पनि चाहिँ आधिकारिक निकाय पनि होइनौँ हामी एउटा आम नागरिक हौ नागरिक हो नागरिक भएको नाताले गर्दाखेरि आयो भने पनि त्यो हामी सम्बन्ध निकायमा लगेर दिन्छौँ ताकि कुनै एउटा व्यक्तिलाई लगेर ला तर यो भनेर दिने उहाँलाई त्यो माग्ने हैसियत पनि छैन त्यो अवकाश पनि छैन हामीले आवश्यक पऱ्यो राज्यका निकायमा अथवा त्यो अदालतमा या प्रहरीमा गृह मन्त्रालयमा त्यो अवस्था आयो भने हामी दिन्छौँ होइन भने उसमा छ भने सम्बन्धित व्यक्तिले नै चाहिँ छ भने यो छ भनेर बुझाउने छैन भने छैन भनेको प्रमाण पेस गर्ने हो हामी आवश्यकता परेका ठाउँमा बुझाउँछौँ हजुर तपाईँसँग त्यस्तो प्रमाण छ भने त अहिले जस्तो गृह मन्त्रालयमा तपाईँले उजुरी दिँदाका बखत नै यो व्यक्तिको यी नेपालको नागरिकता यस्तो र अर्को ठाउँको नागरिकता यस्तो पाइयो भनेर प्रमाणसहित अहिले बुझाउँदाखेरि यसको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि छिटो टुङ्गिन्थ्यो होला यो त मान्छेलाई यसो डाम्ने आरोप लगाउने अनि त्यतिकै उसलाई त्यो मानसिक टर्चर दिने यो काम भएन र त्यस्तो कुरा होइन कुरा के हुन्छ भने यहाँ तपाईँको चाहिँ नेपालमै पनि तिनवटा नागरिकता लिएर कहीँ जनमिति फरक कहीँ के के फरक दुनियाँ नम्बर फरक गरेर एउटा व्यक्तिले तिनवटा नागरिकता लिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले केस गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि केस भएको रहेछ र त्यो केस अगाडिबाट प्रहरीकै मिले मतमा चाहिँ उल्टो प्रहरीले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई जोगाएर फेरि अर्को केस हामी गर्दैछु भनिसकेपछि अब बाहिर देखिने प्रमाणहरू तपाईँको चाहिँ त्यो कत्तिको आधिकारिक हुन् कि होइनन् त्यसका विशेषता के हुन् यी सबै कुराहरू चाहिँ भोलि हामीमा नै आशंका पैदा हुने हुनाले पहिलो नम्बरमा हामी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट नै त्यो भेरिफाई होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बाहिर गोपनीयताको हिसाबले हामीले चाहिँ विश्वसनीयताको हिसाबले बाहिर ननिकालेको हो पहिलो नम्बरमा राज्यको निकायले यस सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याओस् त्यसपछि आवश्यक पऱ्यो भने अन्तिममा मात्रै हामी चाहिँ ल्याउँछौँ किनभने त्यो ल्याएका आएका सबै कुराहरू रियल हुन सक्छन् कतिपय डुप्लिकेट बनाएका हुन सक्छन् कतिपय विभिन्न के हुन सक्छन् होइन त्यो हिसाबले पनि हामी हत्याउँ किन गर्ने भनेर हामीले त्यसलाई बाहिर नल्याएकौँ आवश्यक पर्यो अन्तिम घडीमा भने हामी त्यसलाई बाहिर ल्याउँछौँ यसमा अन्तिममा तपाईँको आरोप तपाईँको उजुरी त्यो पुष्टि हुने आधार देखिएन भोलिका दिनमा भनेदेखि नि उहाँहरूको जो सामा सामाजिक प्रतिष्ठामा तपाईँले चोट पुर्याएको रूपमा चाहिँ तपाईँ कारवाही भोग्नका लागि तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यस्तो संविधानले काहीँ मैले भने त नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर सङ्घीय ऐन कानुन कहीँ कसैले त्यस्तो भनेको छैन त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूले देशलाई लुटेको देश बर्बाद बनाएको जनतामाथि याद गरेको देशलाई असफल बनाएको लाखौँ करोडौँ भ्रष्टाचार गरेका यस्ता केसहरूबाट पहिला उहाँहरू बचेर सजाय भोगेर आउँ त्यसपछि युवराज सफलले लगाएको त्यति एउटा गुनासो यस्तो आएको छ छानबिन गरिदिनुहोस् भने गृह मन्त्रालय गुहार्दाखेरि युवराज सफलले गल्ती गरेको पुष्टि हुन्छ भने युवराज सफल त्यो सजाय गर्न तयार छ हुन्छ धन्यवाद यहाँलाई यो कुराकानीको लागि हजुर नमस्ते धन्यवाद